Visu savu dzīvi es būvēju sev draugu un paziņu loku no saprātīgiem cilvēkiem. Visu dzīvi man lielākoties tikai tādi ir arī bijuši apkārt. Tāpēc man bija šoks, kad balsošanā par Britu slaveno Brexit nobalsoja par izstāšanos. Jo tā gan man, gan cilvēkiem man apkārt likās kā tik stulba ideja, ka noteikti visi pārliecinoši nobalsos par palikšanu. Es neticēju, ka cilvēki, ka tik daudz cilvēki ir tik stulbi un naivi, ka ļautos manipulācijām un ticētu solījumiem no partijas, kurai acīm redzami trūkst intelekta un kura balstās uz bailēm un naida. Tā man bija kārtīga mācība. Un tāpēc, kad ASV demokrātu vēlēšanās uzvarēja Hillarija, kuras visa kampaņa balstījās praktiski uz girl power. Tikmēr ar savām darbībām viņa visām sievietēm apliecināja, ka ir ok, ja tevi vīrs krāp, ja vien tas tev dod status. Hilarija, kuru lielākoties finansiāli atbalsta tikai bagāti cilvēki. Hilarija, kuras uzskati balstās tikai uz to, kas ir populārs un kas dos viņai vairāk balsis. Hilarija, nevis Bernijs, kuram nav desmitiem skandālu, kura viedoklis nemainās pēc popularitātes kas varēja būt ASV vissakarīgākais prezidents tās vēsturē. Tad, tajā brīdī, es vairs nebiju pārsteigts. Un es vairs nebiju pārsteigts arī tad, kad republikāņi izvēlējās Trumpu, jo tā bija vissliktākā izvēle. Un pašās beigās izvēlē starp ļoti sūdīgo Hillariju un pašu sātanu Trumpu, es zināju, ka es atkal vilšos. Un man bija taisnība ievēlēju Trumpu. Un tajā brīdī man liekas, es zaudēju pēdējo cerību, kas man bija šai cilvēcei. Man nākas atzīt, ka demokrātija nestrādā. Vai vismaz demokrātija bez intelekta nestrādā. Jo mēs ļaujam balsot ikvienam pieaugušam cilvēkam. Un tas, diemžēl, neder. Iemesls, kāpēc mēs neļaujam bērniem balsot, šķietami ir ļoti vienkāršs. Viņi vēl nesaprot šo pasauli. Viņus ir viegli manipulēt, un viņi nav sevišķi apdomīgi. Un, lai gan ir daļa cilvēku, kas uzskata, ka vajadzētu ļaut bērniem balsot, es tā gluži nedomāju. Kaut gan varbūt pie viena noteikuma mēs varētu to atļaut. Vecums jau ne visu pasaka par cilvēku, bet tas laikam ir vienkāršākais veids, kā atdalīt cilvēkus pēc intelekta. Bet tas, diemžēl, diezko labi nestrādā, jo ir ļoti daudz pieaugušo, kuri nesaprot šo pasauli, kuri ir viegli manipulējami un kuri uztraucās tikai par sevi un savu mantu. Un ir vienkārši sakot stulbi. Te pašā laikā ir bērni, kas ir daudz gudrāki par šiem pieaugušajiem un kuru balsis varētu būt daudz vērtīgākas un pareizākas. Bet mēs nekādi nelimitējam šos pieaugušos, lai gan viņi nedomā par sekām, viņi nedomā par labāko civilizācijai. Mēs viņiem ļaujam balsot, mēs viņiem ļaujam maitāt šo pasauli ar saviem egoistiskiem lēmumiem un darbībām. Mēs to atbalstam. Mēs sakam, ejiet balsot, visi. Un tāpēc varbūt mums vajadzētu sākt limitēt balsojumus pēc intelekta, lai cik arī skarbi tas neizklausītos. Jo pašreizējā situācija acīm redzami nestrādā. Nav jēgas atkārtot vecās kļūdas. Pamēģināsim jaunas. Un kas zina, varbūt izrādīsies, ka tā nav kļūda. Bet kā mēs to varētu ieviest? Mēs varētu ļaut balsot tikai cilvēkiem ar augstāko izglītību, bet tas limitē cilvēkus, kas vēl mācās. Un, diemžēl, izglītība nedod intelekta garantiju. Mēs varētu rīkot centralizētus eksāmenus, kuros mēs testētu cilvēku zināšanas un loģisko domāšanu un tiem, kas noliek eksāmenu, mēs varētu piešķirt balsotāju karti. Nestik tādos eksāmenos varētu būt grūti šmaukties. Un nokontrolēt to visu arī varētu būt diezgan sarežģīti. Bet tik un tā tas jau ir tāds reālāks variants ar labākiem rezultātiem un tas vairs nediskriminē, nelimitē cilvēkus eh, pēc vecuma vai izglītības. Vienīgais tas varētu pazemot tos, kas nevar nolikt eksāmenu. Tas varētu likt viņiem justies nevērtīgiem, viņu uzskatiem un domām nesvarīgām. Tas viņiem varētu likt justies svešiem, tā it kā tā nebūtu viņu valsts. Tāds ir šis risks, un par to būtu jāpadomā. Ir vēl viens veids, kā mēs varētu izfiltrēt šādus cilvēkus, neaizskarot viņu jūtas. Varētu likt izpildīt testu tajā pašā laikā, kad balso, neatklājot rezultātu. Vienkārši kopā ar balsi aploksnē varētu iemest izpildīto testu. Varbūt tikai sākumā derētu pāriet uz elektronisko balsošanu, lai to visu vienkāršāk būtu izdarīt. Bet nu jebkurā gadījumā neviens nezinās, kura balss skaitās un kura nē. Un tas arī varētu palīdzēt novērst manipulēšanu no partijas puses, jo viņiem tas būs sarežģītāk un visticamāk nevērtīgi ieguldītajā laikā un laikā naudu reklāmās, uz kuru intelektuāli cilvēki parasti neuzķeras. Beigās vēl varētu parādīt statistiku, kā nobalsoja tie, e, kuri neizgāja testu. Tā lai partijas, kuras balstās uz naidu un bailēm, varētu nedaudz pakaunēties. Šis pēdējais variants arī palīdzētu novērst risku, ka mēs varētu nonākt dzīvnieku fermas situācijā, kad intelektuālās uh, cūkas – pieņem visus lēmumus un visus labumus savācās sev. Es domāju, ka izmaiņas noteikti ir vajadzīgas. Vismaz vajag paeksperimentēt ar to. Sliktāk jau tāpat nebūs. Un kā tu domā? Es esmu Herbis. Līdz nākošai reizei.